Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat sebagaimana yang disebut oleh Nabi saw, dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Oh, itu dunia dah terbalik.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 pembahasannya yaitu bagaimana cara kita untuk mengenal orang-orang munafik di akhir zaman. Saya takut diri saya termasuk orang-orang munafik. Saya juga pasti takut apabila keluarga-keluarga saya menjadi orang yang munafik seperti itu. Maka sangat-sangat bagus apabila kita mengetahui, ya kan? Ah, ciri-ciri ataupun bagaimana caranya supaya mengenal hal ini dan juga cara untuk menanggulanginya. cara untuk supaya kita tidak termasuk orang-orang yang munafik seperti itu. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys, subscribe ya Tazkira Ustaz. Hadirin hadirat sekalian. Orang tua-tua kita dulu sangat pentingkan akan sifat menjaga amanah. Hinggakan kalau nak cari menantu, nak cari pemimpin, semua akan diletakkan tanda-tanda awalnya adalah amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Allah. Adat hidup orang beradat memelihara amanah ianya taat. Adat hidup orang terpandang janji diturut amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang janji ditunggu amanah disandang. Sehingga kan adat orang yang hidup ada amanah ini Hidup pantang melanggar sumpah Matinya pantang melanggar sunnah Lurusnya boleh dipercaya Benarnya boleh diturut Setianya boleh diikut Taatnya boleh diikat Sumpahnya menahan lapah Janjinya menahan mati Itu hebatnya orang yang amanah Kata orang tua-tua Orang amanah apa tandanya Duduknya tinggi, tegaknya rendah Kepalanya tinggi, perangainya merendah Dibawa ke tengah, dia bertuah Dibawa ke tepi, dia berbudi Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi tu dah tak ada dah sekarang Allah. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman Maka salah satu tanda kiamat Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Oh itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, "Innallaha yubghidul fuhsha wa tafahhush wallazi nafsu Muhammadin biyadih la taqumu sa'a hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al khainu. Nabi bercerita Sesungguhnya Allah sangat membenci Sifat keji dan perkara-perkara yang keji Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya Tidak akan terjadi kiamat Sehinggalah kau bertemu satu keadaan Orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat Dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai Mendapat sokongan yang luar biasa Walaupun dia pengkhianat hatta yadhharul fuhsya wat tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar sampailah munculnya sifat keji dan kekejian pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk ha, itu semua antara tanda-tanda kiamat Allah sebab itu amanah benda yang paling berat sekali yang nak kita pikul pernah Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia wahai anak muridku sekalian Apakah benda yang paling dekat dengan manusia? Mereka jawab yang dekat adalah ibu bapa. Kata Imam Ghazali tidak. Yang paling dekat kematian. Benda paling dekat. Apa benda yang paling jauh? Anak murid dia jawab negara Cina. Kata Imam Ghazali tak. Yang paling jauh masa lalu. Lima minit yang lepas takkan berulang balik. Walau apa teknologi pun kita pakai. Dia tak Allah. boleh balik-balik. Apa benda yang paling besar? Anak murid dia jawab gunung. Kata Imam Ghazali tidak Yang paling besar nafsu manusia Macam-macam kehendaknya Yang keempat apakah benda paling ringan dalam dunia Anak murid jawab kapas, kertas Kata tidak Yang paling ringan meninggalkan semayang Simple saja dia punya alasan Kenapa tak semayang? Meeting Kenapa <laughs> tak semayang? Tak ada kain plekat Itu saja tapi kalau tak pergi haji itu panjang ceritanya Kenapa tak pergi haji? Allah hutang banyak ini Akan berat saja alasannya Tapi kalau tak semayang simple yang kelima, apa benda paling tajam? Jawab anak murid dia, pedang. Kata Imam Ghazali, tidak. Yes, yang paling tajam adalah lidah. Dan apa yang paling berat? Kata anak murid dia, batu, besi. Kata tak. Kata Imam Ghazali, benda paling berat, memikul amanah. Macam tuan-tuan yang diamanahkan menjaga surau residensi Sri Pauh ni. Boleh tidur malam? Lah. Mana boleh tidur malam? Fikir berat amanah. Nak meramai korang datang surau. Itu baru aspek imarah Belum ha. aspek idarah, riayah Dia kan masjid surau Yang kita takbir tiga perkara Imarah ni satu part saja Nak imarah, program, panggil kamera 10 Kumpul, buat Itu imarah Dia ada dua aspek lagi Idarah dengan riayah Idarah ni aspek management, pentadbiran Sistem file hmm. Duit keluar ha. masuk, ha. sumangan orang Macam mana hmm. diuruskan Belanja Itu semua idarah, pengurusan Mesti ada file-filenya Perlu telus Satu lagi aspek riayah Penyelenggaraan Penyelenggaraan yang paling pening Jemaah macam-macam minta Aircon, spotlight, laser beam Macam-macam dia minta Tapi kita punya kapasiti elektrik Berapa saja Katalah ah. TMB bagi 800M Bobo pelak segala jenis mesin-mesin yang canggih-canggih Air terjun, kolam renang <laughs> Water fountain Memang cantik Tapi bila ukur balik 802M apa jadi pada masjid surau tendang lah boom overload ha, betul, tak, betul. tak cukup eh tanggungjawab ni pening tapi kalau kita jenis pegang jawatan tak nak fikir amanah lantak je lah <laughs> tunggu lah 4-5 tahun tu kau lain pula ha. sebab itu kata Imam Ghazali amanah benda berat susah kita memikirkan macam mana nak diselesaikan sebab itu dalam Quran kata-kata amanah ini disebut sebanyak 6 kali dalam bentuk mufrad Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Dalam bentuk jama Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 58, surah Al-Anfal ayat 27, surah Mukminun ayat ke-8 dan surah Al-Ma'arij ayat ke-32. Kata para ulama, amanah ini dari sudut bahasa diambil daripada kalimat amina ya ya'muna amnan amina Yakmanu amnan yang maknanya tidak takut ataupun tak ada risau apa-apa itu makna amanah dinamakan tak takut atau rasa aman sebab orang rasa aman bila letakkan benda tu pada kita ah. contoh jawatan pengurusi surau ataupun jawatan ketua penolong pengarah unit sektor sekian-sekian Orang yang meletakkan kepada kita Dia boleh tidur setelah meletakkan kepada kita Itu maknanya amanah Orang tu aman dah Tapi kalau kita pilih dia Lantik dia Selepas kita lantik Kita pula jadi pening Pecah Aha, amanah betul, betul, Kita betul. jadi tidak aman Sejak melantik dia hmm. Itu yang dimaksudkan dari segi bahasa Sebab itu Lawan kepada amanah adalah khianat dalam Quran Allah Taala menyebut inna aradnal amanata ala samawati wal ard wa jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innau kana zaluman jahula surah al ahzab ayat 72 Dalam ayat ni kata ulama tafsir Allah macam rasa marah kepada manusia apa sebab Allah Ta'ala cerita Aku telah kemukakan kepada langit Bumi gunung ganang Eh langit, eh bumi gunung ganang Boleh tak engkau pikul amanah Mentadbir bumi ini, dunia ini Semuanya Fa'abaina, semua enggan. Langit kata, Ya Allah kami tak sanggup Pikul amanah, kami pun banyak kerja lain Begitu juga uh, Bumi pun Refuse, tidak mau Gunung ganang, tidak mau tapi kata Allah tiba-tiba wahamalah hal insan. Tiba-tiba manusia sanggup pula memikul amanah. Di hujung ayat Allah Taala sebut innahu kana zaluman jahula. Bodohnya manusia. Ngapalah dia menyanggup? Ah ha, seolah-olah begitu. Jahula, jahil manusia ni. Dia tak tahu memikul amanah itu satu benda yang berat. Maka bila kita pikul tak berjaya dipikul jadilah khianat. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Ta'ala sebut, Inna Allah ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu adl Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Allah menyuruh kamu untuk serahkan amanah kepada orang yang berhak. Apa punca turun ayat ini? Kata Ibnu Kasir, ayat ini khas turun menegur Nabi kita. Ha, Nabi kita ditegur. Apa sebab? Sejak 16 abad sebelum Islam diperkenalkan di dunia, cucu-cucu lelaki sebelah jalur Qusay bin Kilab bin Murrah, mereka ini ada dapat tugasan khusus menjaga Kaabah termasuk dengan kunci-kuncinya sekali. Jadi termasuklah salah satu cabang daripada keluarga murah adalah puak-puak Al-Syaibah. Syaibah ini dia diberi kunci masa zaman Nabi takluk Mekah. Fathu Mekah ada berlaku sedikit insiden salah faham. Nabi mengarahkan Ali bin Abi Talib. Ialah masa tu baru dapat masuk Mekah beramai-ramai. Nabi arahkan kepada Ali ambil kunci Kaabah daripada Uthman bin Talha Al-Hajabi secara paksa. Yalah dah, dah, dah menang pilihan raya masa tu contohnya kan ambil lah kunci pejabat SUK apa semua dia ambil ketika itu kunci-kunci kereta proton ambil semua ambil semua bila ambil begitu Allah Ta'ala tegur sebab puak-puak yang daripada Osman bin Tualaha Al-Hajabi ni keluarga dia memang diberi amanah jaga Kaabah sejak 16 abad sebelum itu lagi dah lama sangat dah Kenapa engkau datang tiba-tiba engkau rampas? Sebab itu sampai sekarang Raja Saudi pun tak kacau kunci Kaabah, pintu Kaabah. Masih dipegang oleh Syekh Abdul Qadir bin Taha bin Abdullah Al syaibi Ini semua puak-puak Al syaibah Banu Syaibah. Kalau di Masjidil Haram memang ada pintu khas, pintu Bani Syaibah laluan dia. Dia orang pun jaga juga Kaabah kadang-kadang tapi dia tak pakai baju polis, dia pakai jubah. Memang kalau perhatikan nampak dia pakai jubah warna coklat. Itu puak-puak Bani Syaibah, Bani Syaibah. Jadi ayat itu turun menegur Nabi. Kalau amanah ini hendaklah kau berikan serahkan antu adul amanati ila ahliha. Eh Muhammad, Allah perintahkan kepada engkau serahkan amanah kepada orang yang sepatutnya. Jadi ayat itu tegur kepada Nabi. Ini persoalan amanah. Sebab itu amanah ni hadirin hadirat sekalian benda yang sangat mustahak. Dalam hadis-hadis Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah memberikan amaran ayatul munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana tanda orang munafik mesti ada tiga perkara kalau cakap dia menipu bila dia berjanji dia akan mungkiri dan kalau diberikan amanah dia khianat kepada amanah dan ah. ini yang kita banyak lihat sekarang ini orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita kalau nak kenal orang munafik Perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Allah. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, Allah. hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat. Belakang kita dia menyebat lain di mulut, lain di hati. <laughs> Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan mengendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Eh, tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. <laughs> Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik itu Nabi sebutkan. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tambahan ilmu bagi kita ya cara nak kenal orang yang munafik jadi kalau berbicara dia tidak bisa dipercaya kalau berjanji dia mengingkari dan kalau diberi amanah dia pasti istilahnya mengkhianati seperti itu teman-teman dan semoga menjadi tambahan ilmu wawasan yang sangat besar bagi kita terutama bagi kita dan keluarga kita ya sampaikan apa yang sudah kita dengar sampaikan apa yang sudah kita ketahui kepada keluarga kita agar keluarga kita terhindar daripada ciri-ciri orang yang munafik seperti itu teman-teman Oke mungkin itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat bagi kita semua terutama bagi saya dan keluarga saya dan jazakumullah khair Ustadz Badulisha ala udin. Eh, Allah atika diberikan afiah dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin dan buat teman-teman semua semoga sehat dan sukses selalu dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.